အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုစီစဉ်ကတော့ Think လေးကျမ်းမာရေးမေးလို့ရမေးဆိုတဲ့ Facebook Live အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေမေဖေဖေတို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ကလေးထုခုဆရာဝန်ကြီးပမောက္ခဦးရမြင့်ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားဝမ်းမဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် ကတော့ဒေါက်တာဇာနီရေပါခုစီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေမေဖေဖေတို့ရဲ့ကိုစားမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကနေဆရာကြီးကိုမေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကွယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာမေကွန်မေးထားတဲ့မေကွန်လေးတွေကိုပြန်လည်မဖြေကြားသေးခင်မှာဟောခုကြည့်ရှုနေတဲ့မေမေဖေဖေတို့နှခေါ်ဆက်စကားလေးကိုဆရာကြီးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာဘေးကနေလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော် you normal lifestyle နဲ့နေရာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းပြေလျော့နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါခင်ဗျ အဲဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးကိုပထမဆုံးမေးခွန်းလေးကိုမေးခွန်းပြုပါခင်ဗျာဟိုပထမဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Zfan မြန်မာ Facebook page မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာဆိုတော့ရှိရင်တော့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ဒေါ်စောခင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားဖြစ်ပါတယ်ကျမမြေအသက်က၄နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ဆရာဟိုဝမ်းအမြဲချုပ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့တခါတရံ၃ရက်လောက်နေမှတခါသွားပါတယ်ပေါ့နော် တော့ညစာစားပြီးတိုင်း anniversary kit ကိုအားစေးကိုလည်းတိုက်ကြွေးပါတယ်အသီးရော်လည်းကြွေးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ဝမ်းချုံနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကြီးကိုဆရာဆရာနေအကြံဉာဏ်တောင်းတာလေးရှိပါခင်ဗျဝမ်းချုံလို့ရှိရင်ညသောအဖြစ်ဥလန်းချောင်းပိတ်ဆို့တာတို့နော်ဟော်မုန်းဓာတ်အားနေတာတို့ဥလန်းချောင်းအားနေတာတို့အဲ့လိုယောဂတွေကိုကြောက်တတ်ကြတယ်သို့တော့ဝမ်းချုပ်တာရဲ့အများစုကအဲ့ဒီယောဂတွေကြောင့်မဟုတ်အထူးသဖြင့် အစတွေကတောက်လျှောက်ဝင်မှန်နေတဲ့ကလေးတခါတလေချုပ်တယ်အဲ့ဒါယောဂကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်အများသောဖြင့်အချက်နှစ်ချက်တစ်ခုကပါတယ်ဆို diet နော်သူရဲ့အစားအသောက်ပုံစံနောက်တစ်ခုကပါတယ်ဆို toilet training သူ့ကိုဝင်သွားအောင်လေ့ကျင့်ပေးမှုအဲ့နှစ်ခုမှာအားနည်းခဲ့လို့ဖြစ်တာဒီခေတ်ကလေးတွေကနော် fast food ကြိုက်တယ် fast food ဆိုတာအချွေတို့ hamburger တို့ hot dog တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြိုက်တယ်အသီးရွယ်စားတာနည်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေက ဆရာတို့လွန်ခဲ့တဲ့20လောက်တော့နိုင်ငံခြားသွားတော့ဆိုရင်ဝင်းချုပ်တဲ့ကလေးအများကြီးစိတ်ကူးခဲ့ရတယ်ဗမာပြည်မှာသိမရှိဗမာပြည်ရဲ့အစားအသောက်ပုံစံကဒီဝင်းချုပ်တာအမပေးဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းဆရာတို့ပြန်လာပြီး20လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ဆရာတို့မှဝင်းချုပ်တဲ့ကလေးအများကြီးဖြစ်နော်အဲ့ဒါကိုနော်ပူလန်းကြောင့်အားနေတဲ့ယောဂဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးစစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဆေးရာတွေကနံပါတ်1ချက်ကတော့ဟိုတော်တော်လက်ဝင်တယ် နော်ဟိုစော်ရီကနေပြီးတော့စေသွင်းပြီးဓာတ်မှတ်လိုက်တာတို့ဘာလို့ရှိနော်မတွေ့တာလည်းမရနော်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကလေးကမမွေးတွေ့ခြင်းပေါ့နော်မွေးကစားကလေးဘဝမှာပထမ24နာရီပြန်မှာငယ်ကြီးပါခဲ့တယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်နော်ပထမ24နာရီပြန်မှာငယ်ကြီးပါခဲ့တဲ့ကလေးဖြစ်ရတာနဲ့ဦးလန်းချောင်းအားနည်းနေလဲဆိုတော့ဒီပါမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီတော့ဘုံမတော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တပြိုဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားပါနံပါတ်3ချက်ကတော့ခုတလောမှာဆေးငုံဆေးကန်သွားပြီးတော့ စိတ်ပူပူနဲ့ရှိသမျှဟာအကုန်လုံးစစ်ဖို့ဆိုတာလေအခြေအနေကသိမ့်မပြီးနော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော့အခုဆရာကပြောပြတဲ့ simple measure လေး၃ခုအရင်စူးစမ်းကြည့်ပါလို့ပဲမှာချင်တာနော်နံပါတ်1 channel ကတော့အစားအသောက်ပုံစံကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါနော်အစာကြည်သွားပြီးတော့ဝမ်းမဖြစ်မဲ့နော်အသားတွေအစီအစီပဲစားနေမယ်အစာအချူတွေပဲစားနေမယ်အစာအသီးရွက်ပါတာကိုမြန်မြန်စားအောင်ကလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါအရေးမြန်မြန်တိုက်ပေးပါ နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့ toilet training နော် toilet training ဆိုတော့နော်ခလေးကမနေ့အိရထားလို့ရှိရင် EU ပုံမှာဝန်သွားသည်ဖြစ်စေမသွားသည်ဖြစ်စေ7မိနစ်ထိုင်ရနော်အဲ့7မိနစ်တမှာသူ့နေအောင်ချော့စာအုပ်ပေးဖတ်ထားမလားဖုန်းပေးပွတ်ထားမလားနော်အမေကဘေးကထိုင်ချော့ထမထွက်သွားသည်ဝန်မသွားလို့ဆိုစိတ်မရှိတချို့ကလေးတွေကတမင်ကိုအောင့်ပြီးတော့သွားဆော့တာရှိတယ်သူသွားဆော့ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်းကိုမသွားပဲနေတဲ့လူရှိကြတော့စမင်းတော့မှာပေါ့နော် ဒါမှမဟုတ်အဲ့ချိန်မှာ toilet training ပြန်လုပ်ရမယ်သေချာလုပ်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်3အချက်ကတော့အပျော်စားဝနှုတ်ဆေးလေးကျွေးလို့ရပါတယ် lactulose ပါတဲ့ formula တွေဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့သဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့အသက်အရွယ်နဲ့ dose ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအလေးချိန်နဲ့ dose ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမတော်ဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းညှိယူရတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဆရာဝန်နဲ့တော့တိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်စသဖြင့်နှစ်ပတ်လောက်တော့တော့ပြီးတော့မတော်သေးဘူးဆိုတူသွားရဲဆိုပြန် short စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးကစားသွားအဆင်ပြေတတ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုနောက်ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးမေးပြပြပါခင်ဗျနောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျဟိုဟာကာကွယ်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ Facebook account ပိုင်ရှင် mailing ထက်ဆိုတဲ့ account ကမေးထားတာပါဟိုကလေး9နှစ်တော့တော့ဘီပိုးကာကွယ်စင်းထိုးရတာပါဟို10လပိုင်းတော့9နှစ်ပြည့်တာပါတဲ့ဟို9နှစ်ပြည့်တော့ပြန်ထိုးဖို့ခေါ်ထားတာကိုဗစ်ကြောက်လို့စီးသွားပြီးတော့မထိုးဖြစ်ပါဘူးဆရာတဲ့အဲ3လလောက်တော့ကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲပြန်ထိုးလို့ရနိုင်သေးလားဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျ ဒါကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေပေါ်တဲ့အချိန်တော့မွေးမွေးချင်းထိုးရစီကနေစပြီးတော့သုံးကသို့မဟုတ်လေးကထိုးခဲ့ကြတယ်၅နှစ်ကြာရင် booster လို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်အပြန်ထိုးရတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းတွေ့လာတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေမှာကြတော့ပါလဲဆိုတော့၅နှစ်ဆေးကလုံးမလို့မသေးကြတော့နော်ကုမ္ပဏီတွေကတော့အခုချိန်ကြီး၅နှစ်ဆေးကိုထိုးဖို့ညွှန်ကြားနေလို့မယ်နော်သို့တော့ 9နှစ်ကျော်ရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့9နှစ်ထိုးရမယ့်ဆေးကို9နှစ်မှာမထိုးလိုက်မိလို့ရှိရင် antibody ဆိုတာကျသွားတယ် antibody ဆိုတာကာကွယ်တဲ့ဓာတ်ကျသွားတယ်သို့တော့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်တွင်းမှာတွေ့ရှိတဲ့သုတေသနအသစ်တွေရ antibody level ကျသွားပြီမြင်ခလေးကကာကွယ်နေလို့မြင် memory cell ဆိုတာရှိနောက်ထပ်ကာကွယ်နည်းစနစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ memory cell မှာတိန်းထားတဲ့ကိစ္စအကျမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူကကာကွယ်နေတော့ပဲဆိုတော့ပြရနော်ဒါမှမဟုတ်အခု 9နှစ်မှာထိုးလိုအပ်သေးတယ်လို့ပြောရင်နိုင်ငံတော်တော့မထိုးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အရင်တော့9နှစ်မှာထိုးပြီးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။အခု9နှစ်ဆေးကလုံးမလုံးမသေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အလကားထိုးပြရမယ်ကိစ္စဖြစ်လို့နော်နိုင်ငံတော်ငွေကြေးရင်းမြှုပ်နှံမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကိုရန်လည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးထိုးကော်မတီမှာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အရင်တော့ဆရာတို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်အခုမတိုက်တွန်းတော့သို့တော့ကိုယ့်အကူတတ်နိုင်လို့အပြင်မှာ9နှစ်ထိုးထိုးကျင်တယ်ဆိုတော့နော်ထိုးထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်အရင်တော့လည်း ထိုးတာနဲ့မထိုးတာနဲ့ပြောင်းခဲ့ဘူးပါနော်သို့တော်လည်း၃လကျော်သွားလို့နော် antibody စစ်ဖို့ကိုပြန်ထိုးဖို့တော့အဲ့ဒါရောဆရာအရင်တော့ခိုင်းနေတယ်ခုမခိုင်းတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော် memory cell ရှိတယ် memory cell ကနေထိန်းထားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေ့တာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပလက်စရဲဒီကာဝါစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ထပ်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့အဲတီတီခိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားတာခင်ဗျအဲသူကတော့ကလေးကတော့3နှစ်ပါတဲ့ ဒီ၃နှစ်ကလေးမှာပေါ့နော်ထပ်ဆောင်းထိုးပြီးတော့ထိုးရမယ့်ဈေးတွေများရှိလို့ရှိရင်ပြောပြပေးပါလို့မိထားပါတယ်ဆရာခင်ဗျအခုနိုင်ငံတော်ကထိုးပြီးတဲ့ကာကွယ်ဈေးထိုးအစီအစဉ်ကိုထပ်ဆောင်းထိုးစရာတိတ်မကြံဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာတို့နော်မင်းတို့ကျောင်းသားဘဝအထိပေါ့နော်မင်းတို့ကျောင်းသားဘဝအထိဆရာတို့သင်ခဲ့တာကာကွယ်ဈေး6မျိုးကာကွယ်ဈေး6မျိုးအဲ့လိုသင်ခဲ့ကြတယ်နော်အခု12မျိုးဖြစ်နော်12မျိုးဖြစ်နိုင်ငံတော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပြီးတော့ထိုးပြီးလာတာတော်တော်ကြီးကိုပြည့်စုံဆရာသိတော့ဆိုရှေ့တောင်အာရှမှာအခမဲ့ကာကွယ်ဈေးထိုးတဲ့ နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံအများဆုံးပဲနော်အဲ့တော့အရင်တော့6မျိုးတော့တော့ဆရာတို့လည်းဖြည့်ထိုးတာအများကြီးပဲနော်6မျိုးတော့ဆရာတို့ဖြည့်ထိုးတာအများကြီးပဲအခု12မျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအစည်းအကမ်းမှာဖြည့်ထိုးပြီးတာသိပ်မရှိတော့ဘူးတခုပဲနော်အဲ့ဒါတော့ MR ပေါ့နော် MR ဆိုတာဝက်သက်ကြိုက်သူပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ထိုးပေးနေတာအခု6လနဲ့တနည်းခွဲမှာဝက်သက်ကြိုက်သူဆိုတာထိုးပေးတယ်အဲအပြစ်မှာရှိနေတဲ့ CRM မှာဖြစ် ဝက်သက်ကြိုက်သူပချိတ်ရနော်အဲ့ဒါတခုတော့အပြင်မှာထိုးလို့ရှိရင်တော့အစိုးရတဲ့တမျိုးပိုကာဝယ်ဒါပေမဲ့ပြောရလည်းခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကာဝယ်စည်းတွေအစိုးရထိုးပြီးတာတော်များလာတဲ့ခါကျတော့ private company တွေကတွန်းတာနည်းနည်းနေလာအဲ့တော့ဆေးပြတ်တဲ့ခါပြဿနာခဏခဏပေါ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့လောလောဆယ်မှာအစိုးရ schedule ကို stick to လုပ်ထားရင်တော်တော်လေးလုံလောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျနောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့မေမေဖေဖေတို့အနေနဲ့အမြဲ စိုးရိမ်တက်တဲ့မိကွန်လေးပေါ့ဗောနော်ဟိုသူတို့ complain ခဏခဏလာတက်တဲ့မိကွန်လေးမျိုးပါဆရာကြီးအာ Facebook Facebook account ပိုင်ရှင်ကျူကျူတန်းဆိုတဲ့ account မေးထားတာပါသူကတော့မြီးလေးကတော့6နှစ်ထဲရောက်နေပါပြီတဲ့ဟိုညံကြီးထူးခြားတော့လက်ကျမ်းပါပြီမဲ့လဲထွားတိုင်းမှုမှာသူကကလေးကညက်နေရလို့သူကထင်ရပေါ့နော်အရက်သိမထွက်ပါဘူးရှင်တဲ့ပြီးတော့အရက်ထွက်ပြီးတော့ထွားတိုင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုမလို့ဒါမှဘယ်လိုလေးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့လေဆရာကြီးအကြံဉာဏ်တောင်းထားတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာလည်းရွေးပြီးလိုက်တော့ဟာနော် သားတော့လည်းတတိထားမိမှာပေါ့အဲ့တော့မိခွန်းနေအများကြီးပဲနော်ဆရာအားလုံးကိုထပ်နေမှာဆိုလို့ဆိုတခုလေးယူလိုက်ဒါဆရာအမေးဖြေကဏ္ဍလုပ်တဲ့နဲ့အမြဲမိခါတဲ့မိခွန်းမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားဝကောင်းအားဝကောင်းတယ်ဆရာတို့မိဘတွေကနော်ခလေးမထွားလို့ဆိုပြီးတော့အရက်မထွက်လို့နော်အလေးချိန်မကျဉ်းလို့ဆိုပြီးခဏခဏမိခွန်းမိတယ်အရက်ဘလောက်လဲအလေးချိန်လဲဘလောက်လဲမိလိုက်မသိနော်အဲ့ဒါတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အသက်နဲ့သူရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အရက် သူ့အသက်နဲ့သူရှိတင်ရှိတဲ့အလေးချိန်မှာကိုက center ဆိုအများကြီးရှိနော်ဥပမာအဖြစ်ဗမာပြည်မှာကလေးတစ်နှစ်ကိုတတန်းမွေးတယ်အဲ့တတန်းကိုတရားဖြစ်အောင်ညီမြကိန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်အပုံတရားပုံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့အပုံတရားပုံလိုက်ရင်ပထမ3ပုံနဲ့မှာပါတဲ့ကလေးနော်အသေးဆုံးကလေး3ပုံအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်ဆုံး3ပုံမှာပါတဲ့ကလေးကိုကြီးလွန်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ချက်ကလေးနဲ့လောက်တာဒီစိမ့်မှာချက်နော် တဘောအစိမ့်ထဲမှာရောက်နေပြီကလေးဟာအပေါ်နာပဲရောက်အောင်နာပဲရောက်သူ့အလေးချိန်နဲ့သူ့အရက်ကလုံလောက်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့ကလေးတွေကကိုယ်ကလေးကိုညှက်တက်တာပြောတာအဲ့လိုမျိုးချိန်နာတာမဟုတ်အဲ့လိုဇာတ်အောင်မှာချကြည့်တာမဟုတ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ သေးတယ်လို့ထင်နေကြတာဘာလို့သေးတယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့အနိယကလေးနဲ့ရှင်တာနော်အနိယကလေးနဲ့ရှင်တာအဲ့တော့သူ့ကလေးကိုသူသေးတယ်ထင်မထင်နေပြီဘာနဲ့ပဲဆိုင်နေသူ့အနာမှာ project နဲ့ကလေးများနေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြုံနေတဲ့ကလေးများနေလားဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်သူကလေးတကယ်သီလားမသီလားနဲ့မဆိုင်အဲ့တော့ဆရာအကြံပေးချင်တာကိုကလေးသီးတဲ့ချိန်တိုင်းပြီးတော့ graph ပေါ်မှာတကယ်ချကြည့်ပါနော် graph ပေါ်မှာတကယ်ချကြည့်ပါချကြည့်လိုက်လို့ graph ပေါ်မှာကိုတကယ်နည်းနေရဆိုရင်သူ့အသက်ရွယ်လိုက် graph တွေရှိပါတယ်နော် internet ကလည်း free download လုပ်လို့ရနော်တချို့ telephone application တွေတောင်လုပ်ထားတခါတည်းကိုကရိုက်ထည့်လိုက်တိုင်းသူကသွားချပေးနော် အဲ့လိုချကြည့်လိုက်လို့တကယ်ပဲ normal range မှာရှိနေတယ်အပေါ်နာရှိရှိအောင်နာရှိရှိပါခလေးချင်းတိုက်ကြမလို့သူ့ကလေးကနည်းနည်းပူထွားရင်ထောင်မယ်ကိုယ်ကလေးကနည်းနည်းပူညံ့နောက်တစ်ခါပြန်ချိန်လိုက်တော့ကိုယ်ကလေးကပူထွားရင်ထောင်မယ်သူ့ကလေးကညှက်ချင်တယ်ဒီ normal line နဲ့မှာသွားနေတဲ့များကာလပတ်လုံးစိတ်ပူစရာမလိုတချို့နည်းနည်းအောက်ရောက်သွားတာနည်းနည်းအောက်ရောက်သွားတဲ့ကလေးကြတော့နော်စိတ်ပူရလားဆိုနည်းနည်းအောက်ရောက်သွားနေစိတ်မပူပါဘူး normal အောက်ရောက်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲဘယ်ပုံမှန်မူတည်တွက်တာလဲဆိုတော့သူအောက်တော့ရောက်တယ်အောက်ကနေပါမှန်မှန်တက် ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုခလိကျက်ကိုပေါင်းတစ်ခါခြေုံနဲ့မလုံးတော့မှန်မှန်ခြေရမယ်ပေါ့ရှိအရက်ဆို6လတစ်ခါတော့တရားနေအလေးကြီးဆိုတစ်လတစ်ခါတော့ခြေရချိန်တိုင်းလူကိုခလိကအတက်ကမှာပဲအမြဲတမ်းပြနေရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူစရာမလိုနော်သူခလိကျမ်းမာနေတဲ့ပိစာကိုသူ့အနီးတစ်ဝိုက်က one way လိုလူမျိုးတွေအင်းကြီးချင်းလိုလူမျိုးတွေအဲ့မှာရှိရဲ့ခလိနဲ့ရှင်ပြီးတော့သေးတယ်ကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့နော်ခလိကို intervention လုပ်တာနော်အာစီတွေတိုက်တာနော်ဟို protein ပါတဲ့အမှုန့်တွေကျွေးတာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲသိမှရှိဘူးနော်တကယ်လိုအပ်ရင်တိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လိုအပ်မလိုအပ်ကအရင်ဆုံးတော့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကလေးသိတယ်ဆိုအရင်ဆုံးကသေချောင်းဘာဖမ်းလို့မှာပေါ့ချိန်ရမယ်တိုင်ရမယ်ဇရာချကြည့်ရမယ်ချကြည့်ပြီးပါပဲဆုံးဖြတ်ပါအဲ့လိုချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာစေကမှာဆိုတော့ line တစ်ခါတိုင်တာနော်တိုင်းပြီးတစ်ခါလဲချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စောစောသေးတယ်လို့ပြောတဲ့ကလေးတွေကတော့ normal မှာပဲဝင်နေကြတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအရင်လုပ်ကြည့်ပါအောင်လို့ပဲဖြစ်ရချင် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းကိုယ်ကလေးသိရလို့ထင်တဲ့မိဘတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းကိုယ်ကလေးအရန်ထွားလွန်နေရလို့ complaint ရှိရဲ့မိဘတွေရှိပါခင်ဗျဒီ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်အီစာချီဆန်းဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့သူ့သားလေးကတော့14နှစ်ပါဆရာဒါပေမဲ့ကိုလေးချိန်ကတော့168ပေါင်လောက်ရှိပါတယ်ဆရာ အဲ့တော့သူ့သားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ medical check up ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလားပေါ့နော်ဟိုသူ့အရွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lifestyle လေးအပြောင်းလဲတွေနောက်ခုလို covid ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင် stay home အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာကြီးအကြံဉာဏ်လေးတောင်းတာလေးဖြေချပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဇရာသွားချကြည့်မနေတော့သေးကြပြီနော်သူကလေးက168ပေါင်းတော့နော်ဆရာထက်တောင်များနေသေးတယ်ဆရာအသက်60ထက်တောင်များနေသေးတယ်ဆိုနော်သေးကြပါလေအဝတ်လွန်နော်အဝတ်လွန်နိုင်ကောယောဂလားဆိုတော့ ဆရာတို့ကလေးဆောင်ဖြစ်ကစားတော်ရှားတယ်ပြောအောင်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့အဝါလုံးတဲ့ကိစ္စကလည်းမနေဘူးနော်ဗမာပြည်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ငံခြားကတော့မီးလာတဲ့သဘောရှိနော်ဘယ်နေရာမှာမီးလာဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာအရင်တော့ဆရာတို့အဝါလုံးတဲ့ကလေးဆရာတို့နိုင်ငံခြားပြန်လာတော့မတွေ့တော့အခုအများကြီးတွေ့ဘာကြောင့်လဲဆိုစောစောပြောတဲ့ lifestyle changes lifestyle change နော်အရင်တော့ကဆရာတို့အသက်20ကျမှ television ပေါ်လာတယ်ဆရာတို့အသက်20မတိုင်ခင်အချိန် television မကြည့်ခဲ့ဘူး နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မှာ screen time ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဆရာတို့ကပြီးလွှားစော်စားပြီးကြည်ပြင်းလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါအောင်ဆရာတို့ငယ်ငယ်တော့အဝလွန်တဲ့လူဆိုတာကိုယ်မှလည်းမရှိဘူးကိုယ်ငယ်ငယ်လေးတွေမှလည်းမရှိတော့ဒါတော့ဆရာတို့အခုအသက်90လောက်ကျတော့အဝလွန်တယ်ဒါဆရာပြန်ချတယ်ဆရာပေါင်း20လောက်ချပေါင်း20လောက်ချလာတာဖြစ်တဲ့လူကြောင့်နော်ပြန်ထိန်းတာနော်ပြန်ထိန်းတာပြန်ထိန်းယူနေရတယ်အသက်ကြီးတယ်လို့ခလေးပို့ဆိုးတော့လူကြီးကနားလေတယ်လေအဝလွန်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေနားလေခလေးကနားမလဲနော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားကြည့် နော်ကလေးတယောက်က lifestyle မှန်လို့နော်အလေးချိန်စတိုးနေနော်အဲ့အလေးချိန်တိုးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသူကခံစားအောင်ဆော့ဆော့ဆရာအသက်50အလေးချိန်တိုးနေအဲ့လေးချိန်တိုးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေခံစားအောင်ဆရာမှာဆိုးကျိုးတွေခံစားဖို့အချိန်အလွန်ဆုံး20လောက်ပဲရှိတော့နော်ကလေးက10နှစ်သားမှာဝလွန်နေလို့ရှိသူဝလွန်လာရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ဖို့သူ့မှာအနှစ်60လောက်သူကအချိန်ရအဲ့ခါကျတော့ metabolic disease ဆိုခေါ်တဲ့အဝလွန်နေတဲ့ဆိုးကျိုးဖြစ်သောယောဂတွေအကုန်လိုက်လာပါ နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုသွေးတူးတာပါတယ်ဆီဂျိုပါတယ်နော်ဒါဒါတော့လည်းကြားဘူးလားနော်ဒီ metabolic syndrome ဆိုတာနော်အဲ့ဒီအကုန်လာတော့နှလုံးယောဂပါတယ်နော်လေဖြတ်တာပါတယ်နော်ဒါတွေလာတော့အခုအရင်တော့ဆရာတို့မတွေ့ဘူးအခုတွေ့နေပြီ73လေးနှစ်တွေတွေ့တူလာနော်အဲ့ဒါစောစော lifestyle lifestyle လို့ပြောရင်ဘာတွေပါလာမလဲဆိုစောစောဟာတွေလည်းပြန်ကောင်းနံပါတ်1ချက်အစားအသောက်နော်အစားအသောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော် healthy food ထက်စားလို့ရှိရင် fast food တွေပိုစားတာအထူးသဖြင့်ခလေးတွေကဖုန်းပုတ်ချင်တယ် game ဆော့ချင်တယ်အစားအသောက်ကိုဖုန်းပုတ်ရင် game ဆော့ရင်စားတာများတာအဲ့တော့ तू ကဒီဟာကိုနော် healthy food တွေပါလေ तू ကကြည့်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးမြန်မြန်ပစားထည့်ထည့်လို့ရတာ तू တို့ချက်နော်ဆရာလုံးဝလုံးဝမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပါလဲဆိုတော့ချူရီနော်အချူရီကောင်းကျိုးပါမှမပြီးဘူးအထူးဖြင့် carbonate တွေစူပေါင်းလောက်ထားတဲ့ချူရီ စူအောင်လုပ်ထားတဲ့ခြေတွေဆိုပိုဆိုးတာမငံမဲနဲ့ဆူရီယာများနေပြီသွေးတုပ်ဖို့အကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဝလွန်ဖို့အတွက်တရားခဏနံပါတ်1ခြေရည်နံပါတ်2အာလူကြော့နော်နံပါတ်3စောစောဆရာပြောတဲ့ fast food တွေနော် hamburger တို့ hot dog တို့အဲ့ဒါတွေမှာပါပါ cheese တို့ mayonnaise တို့ butter တို့ပါအဲ့ဒါတွေအကုန်တခုမှကောင်းညုံမပေးဘူးတို့ဗမာအစာတွေကကောင်းဗမာအစာတွေကနော် carbohydrate protein ရိုးရိုးလေးတွေပဲသွားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကောင်း အဲ့တော့ကလေးတွေအစားအသောက်ကို healthy lifestyle အသီးပြန်များများစားအောင်နော်အစီလျှော့စားအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက activity နော်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး45မိနစ်ချွေးထွက်အောင်ကစားတနေ့ကိုအနည်းဆုံး45မိနစ်ချွေးထွက်အောင်ကစားရမယ်ဆိုတော့နော်ဖုန်းပွန်နဲ့ကလေးရမကစားနိုင်ကျူရှင်ဒီဘက်တက်နေရတဲ့ကမစားအရင်တော့ဆရာကျူရှင်တော်ပြောတယ်2020အတွင်းမှာကျူရှင်ကပြောစရာမရှိတော့နော်ဒါတော့မှနော်အိမ်ကနေ online ကျူရှင်တက်ရတာရှိတယ် နော် online ကို6နိုင်9နိုင်တရားလူတွေရှိတယ် online 6နိုင်9နိုင်တရားဆိုဒီ play passion သွားစားနော်အဲ့တော့ဆက်စောအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မထွက်ရလို့ home stay ဖြစ်နေတော့ activity လုပ်ဖို့နော်အခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ် activity ဆိုတာပြင်ထပ်မှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်အိမ်ထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့ activity တွေအများကြီးပဲ online တွေရှာကြည့်ဆရာတို့လည်းအခုနော်ဆရာကျွန်တော်ကပေါင်180နီးနီးရှိတယ်အခု150ကျော်ပဲရှိဆရာချတာချထားပြီးတော့အဲ့ချထားတဲ့နေရာမှာနေအောင်ဆရာထိန်းတာထိန်းထားတဲ့အချိန်မှာအသက်ကြီးတော့ခြေထောက်တွေကလည်း ပြင်လာတယ်နော်ဘာလို့လို့လူကအဆင်မပြေဘူးဒီရက်ရက်ဖြစ်အောင်တော့တခုခုတော့လှုပ်နေတာငြိမ်လိုက်ရင်အဲ့ပြဿနာလာမှာပဲငြိမ်လိုက်ရင်အဝါလုံးနဲ့ပြဿနာလာမှာနော်နောက်တစ်ခါ screen time နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာ12နှစ်အောက်ကိုတယ်လီဖုန်းပေးမပုတ်ဘူးဥပဒေနဲ့ကန့်သတ်ထားတာရှိတယ်တို့နိုင်ငံမှာကနော်လာသားတွေကဖုန်းကပုတ်တော့နော်လာသားတွေကဖုန်းနဲ့ပဲချော့တော့ချော့တဲ့အခါကျတော့ခရိယာဖြတ်မရဆွဲလူကြီးလိုနားလည်အောင်ရှင်းပြလို့လည်းမရ အဲဆရာမြင်ရပြောနားလည်အောင်ရှင်းပြလို့မရတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက screen time နော်ဇီဖာအရင်နှစ်ကလုတ်တဲ့နော်ဟိုနော် UMS CGM လုတ်တဲ့ပွဲမှာလည်းတစ်ချက်ဒါပဲပြောခဲ့တာနော်ဒါအလုံးလိုက်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက screen time နော် screen time ဒီကလေးတွေဆရာတို့ recommend လုပ်ထားတယ်တနေ့ကိုနှစ်နာရီတနေ့ကိုနှစ်နာရီဆိုတဲ့ထဲမှာ TV ကြည့်တာလည်းပါတယ် game ဆော့တာလည်းပါတယ်ဖုန်းပွက်တာလည်းပါတယ် iPad လည်းပါတယ်အကုန်လုံးကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်တာလည်းပါအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်နှစ်နာရီလို့ပြော အဲ့လိုလဲပြောတော့အကုန်ပက်လက်လာတာပဲဘာလို့ဆိုတော့အနည်းဆုံး6နိုင်9နိုင်ရှိနော်အခုစင်ကြီးတက်တာ online တက် online တက်တဲ့အခါကျတော့ online မှာ9နိုင်6နိုင်စကလေးအဲ့ဒါသွားပြောလို့မရဘူးစာတင်နေတာစာတင်တာကိုတနေ့2နာရီပဲတင်တာလို့တင်ပါလို့ဆရာပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းနော်ခင်တဲ့အညီ adapt လို့ရရင် new normal adapt လို့ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာတင်တဲ့ကိစ္စအပြင်နော်စာတင်တဲ့ကိစ္စအပြင်နောက်ထပ် screen time နှစ်နာရီထက်မပို့ပါစေနဲ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်နော်အဲ့ဒါ lifestyle changes နံပါတ်2 ပြောမရတဲ့ကိစ္စပါအိတ်ချင်နော်အဲ့ရင်ညတတိုင်းနှစ်နိုင်မှအိတ်တယ်မနေ့ကျရင်မထဘူးဒါဒီခေတ်ကလေးတွေပေါ်လို့အဲ့ခက်ခွာလိုလိုက်လို့မရဘူးခလေးတွေက control လုပ်ကိုလို့ခလေးက10နိုင်အိတ်စေခြင်း9နိုင်အိတ်ရတယ်ရအောင်ပါပဲ17နိုင်အိတ်စေခြင်း10နိုင်အိတ်ရတယ်ရအောင်အဲ့နှစ်ခုခလေးကိုလိုမလိုက်ပါနဲ့ဆရာမြင်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ lifestyle လေးပြောင်းပေးပါသူခလေး168တကယ်ဝလွန်နေပါပြီအဝလွန်နေအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ရင်ဆော့ဆရာပြောတဲ့ metabolic စနုံအကုန်လာပါပါနော်အားဆရာမလွယ်ဘူးနော် သိပါတယ်နော်မလွယ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်မလွယ်လဲမိဘပဲလုပ်ရမှာပါဘယ်သူမှလာလုပ်ပြီးလို့မရဘူးနော်ဆက်တွေ့ဘူးပါတယ်ဂျင်မိုပို့ထားတာကလေးဂျင်မထိုင်ငိုးနေရမယ်မိဘပြန်သွားရင်ကလေးငိုကြံခဲ့တာတကယ်မကစားပါဘူးသူ့ကစားခြင်းလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်သူလှုပ်ရှားခြင်းတဲ့အားကစားမျိုးတွေးပြရမှာပါနော်အဲ့လိုနည်းနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ထိမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုပြပြဆိုပြပြရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ် ဟိုဒီကိုလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိထားတဲ့မိကွန်လေးတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်ဆရာဒါကတော့အေးမြတ်သူဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမိထားတာပါအော်သူကတော့သားလေးအသက်က3နှစ်ပါတဲ့ခုနဆရာပြောလို့ဟိုအတီးရွက်တွေအသားငါးတွေတော့သူအကုန်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအိတ်ချိန်နေလို့ထင်မယ်ပေါ့နော်အာနေ့လည်းဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေတမောကနိုင်ဝက်လောက်ပဲအိတ်တယ်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက7နာရီလောက်မှအိတ်ပြီးတော့နောက်နေ့မနက်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီခွဲ10နာရီလောက်တော့ပြန်ထားတယ် သူ့ရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့2020နလပိုင်းကစပြီးတော့26ပေါင်ပဲရှိရအခုချိန်ထိလည်း26ပေါင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဆရာဟောပေါင်ချိန်မတက်တဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးကတော့တန်တန်မာမာပဲသူ့အကို10နှစ်အရွယ်ကလေးနဲ့လည်းသူကဟောပြိုင်တူလမ်းတူစော့နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတော့ရှိရဆိုပြီးတော့ဖြစ်ဆွပြောထားလေးရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကြံပေးကြပါအောင်ဆရာပထမတစ်ခုတော့ H ပေါ့နော် H ကတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့မနေပါဘူးနော်ကလေးဆိုတာနည်းနည်းကြီးလိုက်ရင်နေခဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်နေသွားပြီးတော့ ညဘက်ပဲတချိုးရဲပေါင်းပြီးအိတ်တက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်သူပြောထားတဲ့အိတ်ရှင်ကလည်း၈နာရီပြည့်နေတာလားနော်ပြည့်နေတာပဲဆိုတော့အိတ်ရှင်ရဲ့ပြဿနာတည်းမရှိလောက်ပေါင်းချင်းမတက်တိုင်းလည်းယောဂါတော့မဟုတ်နော်တခါလေကြက်လို့ရှိရင်ပေါင်းချင်းက normal ထဲမှာပဲမတက်ဖဲနေတာရှိနော်သူကအစိမ့်တော့အစိမ့်ထဲမှာပဲနော်အစိမ့်တော့အစိမ့်ထဲမှာပဲဒီပေါင်းချင်းကိုဒီနှစ်ယောက်လည်းအစိမ့်ပဲနောက်နှစ်ယောက်လည်းအစိမ့်ပဲဆိုပေါင်းချင်းမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရောက်နေလို့ရှိရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးသူမတက်ဖဲနေကြမှာ နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေအဝါတဲ့အနီလေးပြန်ကျသွားလောက်အောင်ဖြတ်ပြီးတော့မစင်းအောင်ဖြတ်ပြီးစင်းသွားရင်တော့တခုမှအလို့စားလို့ရနော်ဒါဆိုရင်အစိမ့်နဲ့ရောက်နေတိုင်းယောဂမရှိဘူးလားဆိုအဲ့လိုလည်းတော့မဟုတ်နော်အစိမ့်နဲ့မှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်တာကြပြီးတန်းနေတယ်တခြားသောယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့တွဲနေတယ်ခရီးကငွေငွေငွေဖြားနေတယ်ချောင်းဆူဆူနေတယ်နော်အစားအသောက်ပြက်တယ်မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်တော့စစ်ဆေးရမှာပေါ့ပုံမှန်ကျန်းမာနေတဲ့ခလေးပြက်ကိုတော့ ပေါင်ကြီးမတက်တာလေးတစ်ခုနဲ့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ပေါင်ကြီးကသူ့သက်နဲ့သူရှိတဲ့ရှိတဲ့ပေါင်ကြီးမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အရင်စိတ်ကူးစရာမလိုဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်မေကွန်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးပြစီဆရာသူကတော့မေတ္တာအလင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကောင့်နေမေးထားတာပါသူရဲ့ကလေးကတော့အသက်၈နှစ်ပါတယ်ဆရာသူက6နှစ်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီ omega 3ကိုတစ်နေ့တစ်လုံး ဒီစေးလုံးထဲကအရည်လေးကိုပဲတိုက်ကျွေးပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ omega 3တိုက်ကျွေးရဲ့အခါမှာသူကဘယ်ရွယ်ထိတိုက်ကျွေးရမလဲအဲအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက omega 3တစ်စိတ်တစ်မျိုးလေးကိုပဲတိုက်ကျွေးရလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာဒီအိုမီဂါ3တိုက်ကြီးရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးလည်းဆရာရှင်းပြပေးပါခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဆရာနော်ရွေးတော့မပါဘူးထင်တာနော်ရွေးတော့မပါဘဲနဲ့နော်နော်မင်းတို့ပြန်ထည့်ထားတယ်လို့ထင်တာနော်တဘောအားစိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုဆရာအဲ့လိုနံပါတ်တွေနဲ့မဖြေခြင်းနော် မဖြေခြင်းဆရာရေပုံရအားဖြစ်မယ်ပြောနော်ဘာလို့ကြောညာကြလုံးလို့ဒီ3ကောင်းတယ်လို့ omega 3ကောင်းတယ်လို့နော်ဘာကောင်းလဲဆို तू ချို့တက်တာကောင်းတာပဲနော်အားစီးမှာဘာအားစီးကောင်းလဲဆို तू ချို့တက်တာကောင်းတာနော်အဲ့တော့ဟိုဘာမှမချို့တဲ့ပဲနဲ့နေကောင်းနေတဲ့ကလေးတယောက်ကျမ်းမာနေတဲ့တယောက်ကိုအားစီးတိုက်ထားလိုက်ရင်မကောင်းလားဆရာလို့ဆရာမေးရင်ဆရာကမငြင်းဘူးတိုက်ချင်တိုက်ထားပါဆရာလည်းတိုက်တာနော်ဘာလို့တိုက်ထားပါလို့ပြောလဲဆိုတော့ အားစီးဒီမှာနော်ဆရာတို့ RDA ဆိုတာရေးထားတာရှိ recommended daily allowance နော်အဲ့ဒီ RDA ကိုသဘောပေါက်အောင် RDA ဒီအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်လို့ရေးထားတာတော်တော်များများ RC တွေ omega 3ပါဘူး RC ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ RDA နဲ့တွက် RDA ရဲ့တရားရတိုင်းကိုပြီးတာနော်အဲ့တော့တချို့ကစိတ်ပူတယ် RDA ရဲ့တရားရတိုင်းကိုရှိတော့ C ကိုတွက်တော့တယ်နော်အစားအသောက်ထဲမှာလည်းဒီ vitamin C ပါသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းသွားရင် overdose မဖြစ်ဘူးလားနော် ဒီလိုမေးကြသေးတယ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မဖြစ်လဲဆိုတော့ RD ဆိုအောက်ဆုံး line ပဲရှိသေးတယ် optimum မဟုတ်သေးဘူးဒီထက်နည်းနည်းပို့လို့ရတယ်ဒီထက်နည်းနည်းပို့ရင်တချို့အကျိုးလေးတွေရှိသေးတယ်ဒါ vitamin အားလုံး minerals အားလုံးပါနော်တူညီတဲ့အချက်ပဲနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ်ကလေးကအစာကြီးများတယ်အသီးရသားငါပြည့်ပြည့်စုံစုံစုံစုံနဲ့မစားဘူးတခုခုကွက်ပြီးလိုနေမှစိုးရဆိုရင် RDA ပမာဏရှိတော့ အားစေးကိုတိုက်တွေးထားတာဆရာတို့ကအဆုံးမဆုံးဘာလို့ဆို तू မစားတဲ့ဟာကို तू ဖြည့်သွားတယ် तू စားတဲ့ဟာပုံသွားတယ်အန္တရာယ်ရှိအန္တရာယ်ရှိလောက်မများနိုင်ဘယ်နေရာကျအန္တရာယ်ရှိလောက်မများလဲဆိုအားစေးကိုတမျိုးမကတိုက်တဲ့အခါအန္တရာယ်များလာတယ်ဒီဘက်ကလည်း100%ဟိုဘက်ကလည်း100%နော်တချို့တွေးပြီးဆရာအားစေးကို၃မျိုးတိုက်တဲ့ကလေးနော်သုံးလေးမျိုးတိုက်လိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကတော့သိတာပေါ့ဘယ်အားစီကဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ပြန်ပေါင်းလဲဆိုရှိကိုယ်သဘောနဲ့ကိုရှောက်ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ toxicity ဆိုတာဖြစ်တယ်နော် သူကနော်ဟိုလိုရတဲ့ပို့သွားရင်ဘေးတက် toxicity ဆိုဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာကြောညာတယ် D3 ကြောညာတယ် omega 3ကြောညာတယ်နော်ကောင်းပါတယ်မကောင်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ခလေးကိုကျန်းမာဖို့အတွက်မြည်သည့် vitamin တိုက်ဖို့လိုတယ်မြည်သည့် minerals တိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာမင်းဆရာအကုန်လုံးပဲလို့ဖြစ်တာနော်တမျိုးတော့ကွက်ပြီးတစ်ဖက်ဆောင်နဲ့တိုက်နေရတယ်မျိုးမဟုတ်နော်အဲ့တော့ ဆိုပါစို့ဒီအားစီတစ်မျိုးတက်လိုက်တယ်အဲအားစီမှာဗိုက်တာမင်က3-4မျိုးပဲပါတယ်နော်အားလုံးမပါမှာဆိုလို့ဆိုနောက်အားစီတစ်မျိုးထပ်တိုက်တယ်အဲ့ထက်မှာရှိသမျှဗိုက်တာမင်အကုန်ပါနော်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာပါတဲ့ဗိုက်တာမင်ကများပေါ့အဲ့ပြဿနာရှိတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာအမြဲတမ်းကြံပြအားစီတိုက်ထားလို့တိုက်ပါနော်ဟိုကိုခလေးအထူးသဖြင့်အစားအသောက်ကိုသီးရွက်သားငါစုံအောင်စားမယ်လို့စိတ်မချရင်တိုက်ပါနော်ဒါပေမဲ့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးတော့မတိုက်ပါနဲ့နော်အိုမီဂါ3တခုတည်းတော့ကွက်ပြီးဖြည့်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော် မြည်သည့် vitamin မဆိုအရေးကြီးပါတယ်မြည်သည့် mineral မဆိုအရေးကြီးပါတယ်အားလုံးကသူ့အသုံးနဲ့သူရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟောနောက်ထပ်အပိုင်းအနေနဲ့ကျတော့ဒီကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားတဲ့မိဘလေးတွေရှိပါတယ်ဆရာသူကတော့တူတူဆိုတဲ့ Facebook account နဲ့မိထားတာပါအာသူ့ရဲ့သားလေးကတော့တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လကျော်နေပါပြီတဲ့လမ်းမလျှောက်သေးလို့ပါတယ်ဆရာဒီအကင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကင်လေးနဲ့ပဲရှောက်နေသေးရဆိုတော့သူကစိတ်ပူရလားတို့ ဟိုမေးထားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာငွေတော့ကလည်းပေါင်လဲပြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြေချပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒီကလေးတယောက်ကဘယ်မှာလမ်းစလျှောက်မလဲဆိုတော့မိကွန်းကတော့ဖြေရခက်တယ်နော်ပြောကြကြီးဆိုရင်ကလေး17လနဲ့လျှောက်တဲ့ကလေးလည်းရှိတာပဲတစ်နှစ်ခွဲမှလျှောက်တဲ့ကလေးလည်းရှိတာနော်တော့17လမှာလျှောက်တဲ့ကလေးကတစ်နှစ်ခွဲရှိတဲ့ကလေးတည်းပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာလို့လားဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်နော်ပို့ပြီးတော့အာရုံရောဖွံ့ဖြိုးလို့လားဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြောကြကြီးဆိုနည်းနည်းဝတဲ့ကလေးကနည်းနည်းပူအောင်လောက်ကြပြီ ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အလေးချင်းသူက US ဆောင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖင်တီးတိုက်သွားတဲ့ခလေးရှိလမ်းမလျှောက်တတ်ခင်နေရဖင်တီးတရွတ်တရွတ်တရွတ်တရွတ်သွားတဲ့ခလေးအဲ့ခလေးကလမ်းလျှောက်တာနောက်ကြဘာမှချွေရင်သွားလို့မဟုတ်ဘူးသူကသူရွှေနီးတစ်မျိုးရသွားလို့နောက်တစ်မျိုးကိုစိတ်သိမ့်မပါသေးတာရှိနော်တချို့ကလေးတွေက cruising လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကလထိုင်လေးကြီးကင်ကင်ပြီးတော့ခြေကလေးလှမ်းလှမ်းပြီးသွားအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တာအစစ်မဟုတ်နော်သူကကလထိုင်လေးကိုမိမိပြီးခြေကလေးရှေ့ပြစ်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကို cruising လုပ်တယ်ခေါ်တယ် အဲ့လိုလုတ်တက်တဲ့ခလေးရတယ်လမ်းလျှောက်ပြင်းသွားပြင်းတော့မလျှောက်ဖက်တော့မနေဘူးလျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမြတ်တနည်းနဲ့နှစ်လားလျှောက်သူကတနည်းခါတော့မှလျှောက်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဒီခြေောက်တည်းအသုံးပြုမှုရှိတယ်နော်လမ်းလျှောက်တာနောက်ကျနေတဲ့ဆိုတော့လည်းခလေးတယောက်ကိုဆရာတို့ကဘာမှစစ်ဆေးမှမဟုတ်ဒါပုံမှန်နောက်ကျတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆရာအာကျွန်တော်လည်းဒီဟာမေးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဆရာ သူကတော့ကြောစွာတိုက်မျိုးဆိုတဲ့အကောင့်နေမွေးထားတာပါဆရာသူ့ရဲ့သမီးလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့10နှစ်ပဲရှိပါသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့10နှစ်အရွယ်မှာရာသီလာနေတယ်တခါလာလို့ရှိရင်၄၅ရက်လောက်ကြာပါတယ်ဟိုငယ်လွန်တဲ့အရွယ်မှာရာသီကလာတယ်ဆိုတာကိုစိုးရိမ်လို့ပြီးမိထားလေးရှိပါခင်ဗျဟုတ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာအကြံဉာဏ်လေးပြပါခင်ဗျရှားပါပြဿနာတွေရှိပါတယ်ရှားပါပြဿနာတွေဆိုတော့ precocious puberty လို့ခေါ်တာပါနော် အပြူဖြစ်တဲ့အရွယ်ထဲစော်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခြင်းပေါ့နော်အယူအပြူဖြစ်တဲ့အရွယ်ထဲစော်ပြီးဖြစ်သွားခြင်းတဘာဝအဖြစ်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တချို့သောဟော်မုန်းမှားယွင်းမှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်တချို့သောပိုအရေးကြီးတဲ့ယောဂတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်သို့သောပထမဆုံးဆုံးဖြတ်မှာဘယ်လောက်ထက်စော်လို့ရှိနော်အပြူပေါ်ဝင်တာစော်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာအရင်ဆုံး define လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်နော်။ပြန်ပြန်အဖြစ်12နှစ်လောက်မှာအပြူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီပိုင်းသိပါတယ်။ 10နှစ်လောက်မှအပြူဖြစ်လိုက်တော့မစောဘူးလားလို့မေးကြရှိပါတယ်သို့တော့ဆရာတို့ define လုပ်ထားတာကမိန်းကလေးအတွက်ကို10နှစ်ယောက်ျားလေးအတွက်ကို10နှစ်ခွဲပါဆိုတော့အဲ့ထက်စောသွားရင်တော့ဆရာကစောတယ်လို့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ယာသီလာတာကိုပြောတာမဟုတ်ယာသီလာတဲ့ရှေ့မှာရှိသေးတဲ့ stage ရှိရှိတယ်နော်အဲ့ထက်မှာ breast budding လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရင်သားစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းရင်သားစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကိုပါရှေ့ထက်စောလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါစောတယ်လို့တတ် အခုကတော့ယာဒီလာမှပဲသူကရိတ်မိတာဆိုတော့ကျင်သားကပဲချင်းစတင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ပိုင်းကျနဲ့ပြန်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်းနေတဲ့တော့မစောတော့ဘူးဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးရဲ့နော်ယာဒီလာချင်းဒီစောတဲ့ထင်မှာမပါဘူးအစိုးရရတဲ့ယောဂရှိလားမရှိလားဆိုတာတက်ဘူးစောကိုမစောဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နော်နည်းနည်းစောတဲ့ကလေးနဲ့နည်းနည်းနောက်ကျတဲ့ကလေးနဲ့ရှင်ပြဿနာပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဒီအပြူပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်လူလူပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကလေးတယောက်ရက်ဖတ်ဖို့အတွက်နော် အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးချိန်အဲ့ဒါကြော်သွားပြီးသိမရှိတော့အဲ့ဒါကြော်သွားပြီးသိမရှိတော့ဆိုအစိုးရဒီအပြူဖြစ်သွားတဲ့ခလေးအစိုးရလူပြူဖြစ်သွားတဲ့ခလေးကနောက်မှာအရက်ထပ်ကိုနှစ်ကြာနေသွားတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ပူလို့ရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအာရဖြစ်ပြီးဝဝကြွေးပါလက်ကျင်ကန်းသေးချာလုပ်ပါကြံသေးတယ်သူအချိန်လေးရာသီလာပြီးနောက်ထပ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာခလေးကိုအရက်ထွက်အောင်ဆွဲတင်ရတော့မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခလေးကိုကြမ်းမအောင်ယူဆလိုက်လို့ရှိရင်တခြားဟာအထွေထူးစိတ်ပူကြမလို့ပါဘူးလို့ပဲဖြစ်ရမှာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးလည်းရှိပါသေးရဲ့ဆရာသူကတော့မေကြီးစင်ဆိုတဲ့အကောင့်နေမေးထားတာပါဆရာသူကကလေးကတော့3လထဲမှာပါတဲ့သူရှာမှာ노ပွေးတွေရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ노ပွေးတွေပြောက်အောင်ဘယ်လိုတွေလုံးဆောင်အောင်မလဲဆိုတာလေးကိုလေးဆရာမေးထားပါခင်ဗျ노ပွေးရဖြစ်တတ်ပါလေနော်အဲ့ဒါ노ပွေးတစ်မျိုးပါပဲနော်သူ노ပွေးဆိုတာတေချာဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်노ပွေးတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဘာမှထက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနော်노ပွေးမှာလိမ့်တဲ့စီးနော် nystatin ပါတဲ့စီး အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရနိုင်မယ်။တနေ့၄ကျင်လောက်၁၀လောက်လိမ့်ပေးမယ်ပြတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟောနောက်ထပ်ဟိုမေကွန်လေးကတော့ဒီတားခန့်မေမေဆိုတဲ့အကောင့်နေမိထားတာခင်ဗျ။သူကတော့ကလေးလေးရဆိုလို့ရှိရင်တလတာပါပေါ့နော်။ဟောသူကဘဲဘက်ဆောင်အိတ်တာများပြီးတော့ခေါင်းလေးကတချမ်းပိန်နေတာပါတဲ့။ခေါင်းထောင်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီ ခေါင်းပိန်တဲ့ဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်မလားပြန်ညီနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြုပြင်ပြီးတော့လုပ်ယူလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာကြီးကိုမေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှမလုပ်နိုင်လို့ပဲဖြေရမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကို plagio carefully လို့ခေါ်တယ်နော်တွေ့နေကြတယ်ပါပဲဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့ငငယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ဆိုမိဘတွေကဆန်ကောင်းချတယ်လို့ပြောလို့လောက်တာပါနော်အမှန်ကတော့ပါလဲဆိုတော့တစ်နှစ်ယောက်ကလေးရဲ့ခေါင်းကနော်တစ်ဖက်ဖက်ကို ပြားပြီးတော့စောင်းနေတတ်ပါတယ်တစ်နှစ်ကျော်တော့အလုပ်လုပ်ပြန်လုံးသွားတယ်ကိုကတမင်ဆန်ကောင်းလဲချစီရမလို့ဘာမှလည်းလုပ်စီရမလို့ပါဘူးကိုလုံးမှာခလေးနာဝိုင်းပုံပြီးဒုက္ခမြတ်ပါလိမ့်မယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ပြက်တာထားလိုက်ပါအချိန်တိုင်းသူ့အတူပြန်ကောင်းပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးရတော့ဆရာဟိုဒီမိခင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားလေးရှိပါတယ်ဆရာဟိုတင်မျိုးထက်ဆိုတဲ့အကောင့်အနေမိထားတာပါဟိုခွဲမွေးထားတဲ့မိခင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းနှုတ်ထွက်ပါတလားတဲ့နောက်အချိန်အပြည့်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်ပါသလဲပေါ့နော်အကယ်၍နှုတ်ထွက် ကြန့်ကြာနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပြောမရတဲ့ကိစ္စတခုတည်းမှာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကထွက်ပါတယ်ပြောလေမိဘတွေကလက်မခံဘူးသူကတောက်တောက်ကြတာလို့ကျွန်တော်နော်တောက်တောက်ကြတာလို့ခြင်းပြီးတောက်တောက်မကြဘူးဆိုတော့ဘူးကူကဒါဆူနေနော်အဲ့ဒီမှာမှားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်သားတို့လည်းအကြောင်းမှတင်နေရတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်တာ cholesterol နှုတ်ရည်ကြီးထွက်တာနော်အာမထွက်ပါဘူးဆရာကျွန်မတို့ကဘာမှမရှိဘူးတစ်စက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲပြောကြတာ ဘယ်လိုလုပ်မြင်မလဲတနေ့ကုန်ညှစ်ချမှာ 50cc နော် 50cc ကရေရင်ချမ်းပကံတုံးထဲမှာတဝက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတနေ့ကုန်မှာစိတ်စိတ်ပြီးသူကထွက်နေတာဘယ်လိုလုပ်မြင်ရမှာနော်အဲ့တော့ခလေးကစုတ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားတာပြီးရင်ခလေးကအောင်ငိုခြင်းနဲ့ငိုမှာပေါ့သူကပိုင်မတင်းဘူးဆိုသူငိုခြင်းငိုမှာပေါ့သူငိုနေတာစုတ်နေတာဒီနော် second အောင်ပတ်ဒီလောက်ကြလို့ရှိရင်လို့အဖြူအောင်လိုက်လာဖို့အတွက်အားပေးနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလှုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော် ခလေးမဝမှာဆိုလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာနှုတ်ဘူးတိုက်တာကိုဆရာတို့က prelective feeding လို့ခေါ်တယ်နော်မိခင်တို့တိုက်ကြွေးရမှာမအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ရန်သူနံပါတ်1နော်အဲ့ဒီ prelective feeding နော်ပြောမရဘူးနော်အဖွားလည်းတိုက်ချင်တာပဲအမေလည်းတိုက်ချင်တာပဲနော်အော်အခမ်းမှာလာဆောင်မဲ့ဆရာမကပါတိုက်ချင်နေတယ်ပေါ့ဆိုခလေးတိုက်ချင်တာနော်ခလေးတိုက်စီချင်တာအစဉ်းစားကြည့်နှုတ်ဘူးဆိုတော့ဇောက်ထိုးထားလိုက်လို့ရှိရင်တောက်တောက်ကြသူ့အပေါက်ကစုပ်ဆရာမလို့ အဲ့ဒါကိုခလေးသွားအကျင့်လုပ်ရလို့ရှိရင်စုပ်မှထွက်တဲ့မိခင်တို့ကိုခလေးကအားဆိုင်ပြီးမစုပ်တော့နော်မိခင်တို့ရဲ့ထွက်နှုန်းကလည်းဘယ်ပုံမှာမူတည်နေလဲဆိုတော့ခလေးရဲ့စုပ်တဲ့ stimulus နော်ခလေးကစုပ်တော့မှ oxytocin တို့ prolactin တို့ထွက်အဲ့ထွက်တော့မှမိခင်တို့ကအောင်မြင်ထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိခလေးကိုနှုတ်ဘူးနဲ့ဗိုက်တင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မထွက်တော့မထွက်တော့လို့ရှိရင်တသက်လုံးမိခင်တို့တိုက်ကြွေးမအောင်မြင်တော့မအောင်မြင်တော့ပြဿနာပါရှိတယ်နော် ပြဿနာပါရှိတယ်ဆိုမိခင်တို့ကောင်းတာကြီးအများကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါကြီးတခုမှမရတော့ဘူးเนาะအဲ့တခြားအားတွေအကုန်လုံးတူပါလို့ရတယ်ဗိုက်တာမင်လုံလောက်အောင်ထည့်ပေးလို့ရတယ် gallery လုံလောက်အောင်ထည့်ပေးလို့ရတယ်လုံဘူးကဘာပဲကြိုက်တာတူတူ biological property တူလို့မရ biological property ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့เนาะလူလူချင်းပဲပေးလို့ရတဲ့စနစ်တွေရှိတယ်เนาะစောစောအဓိက cholesterol ပထမတစ်ရက်နှစ်မှာစိတ်ဝင်လေးထွက်တဲ့ cholesterol အဲ့ဒီဥစ္စာဒီယောဂါတွေကိုကာကွယ်တဲ့ antibody တွေပေးတာ နော်နှုတ်ဘူးကနွားထုတ်တာပဲပါမှာနွားယောဂပဲကာကွယ်မှာပေါ့နော်လူယောဂပဲကာကွယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အုံနှောက်ထဲမှာရှိတယ်နော် buffer လို့ခေါ်တဲ့ essential fatty acid အဲ့ buffer အမျိုးအစားကအမေဆရာရလိုက်ကိုတော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်နွားဆရာရလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါညင်ရည်နဲ့ဆိုင်နော်သူတို့သူတည်တရာတွေမှာနှုတ်ဘူးတိုက်တဲ့ကလေးနဲ့အမေနှုတ်တိုက်တဲ့ကလေးနဲ့တမိတဖာတွေကမွေးထားတာဆိုရင် နှုတ်ဘူးတိုက်တဲ့ကလေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ကနည်းနည်းလိမ့်ပြီးတော့မိခင်တို့တိုက်တဲ့ကလေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ကနည်းနည်းမြင့်ဒါရှောင်းလို့မရဘူးနော်ပြင်ပြုတ်ပြင်ပေးလို့မရဘူးပူဖာကြောင့်ဖြစ်တာသူကသူနှုတ်ဘူးတဲ့ဘာပဲထက်တယ်သူကနွားပဲရမှာလူကထက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိခင်တို့တိုက်တာအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့တကယ်မလောက်တဲ့ MB ရောမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်ဆရာတို့မတွေ့ဘူးလားမဟုတ်တွေ့ဘူးပါအင်မတန်ရှားအဲ့တော့ကျမကလေးကကျမနိုးနေဝလာမဝလာကျမဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်ပါလဲလို့မေးရင်နော်နည်းရှိပါတယ် အဲ့ဒါဘာလဲဆိုနေတိုင်းပေါင်ချိန်တာနေတိုင်းပေါင်ချိန်ထားလို့ရှိရင်ပေါင်ရတက်မှာလားဆိုမတက်ဘူးပေါင်ရကျနော်ခလေးစာမွေးပြီးပထမ3ရက်ပေါင်ရကျကိုကျ normal ကိုကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျတာဒီမွေးတော့ပေါင်ရရဲ့10%မကျော်အောင်မွေးတော့ပေါင်ရရဲ့10%မကဥပမာ3ကီလိုနဲ့မွေးထားတဲ့ကလေးတယောက်က0.3မကျရအောင်0.3ထက်ပိုပြီးကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကူအဲ့ဒါကူရအောင်နော်အဲ့ဒါခက်တယ်မကြည့်တော့ဘူး okay ရှူရှူပေါက်တဲ့နှုံကြည့်တာပါမွေးပြီးပထမ24နာရီမှာတစ်ကြိမ်ပေါက်တစ်ကြိမ်ပေါက်ရင်လို့ဟုတ်တယ်24နာရီရဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်6ကြိမ်ပေါက်24နာရီနောက်ပိုင်းမှာ6ကြိမ်ပြည့်အောင်မပေါက်လို့ရှိရင်လူကူကိုလိုအပ်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ဟာဆရာပေါက်နေတာတစ်ရှုပ်ရှုပ်ပဲဆိုဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါအောင်မလို့နော်လူကူကူကိုမလောပါနဲ့မိခင်တို့ဟာ99.99%မိခင်မှာလုံလောက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ ဒီကျွန်တော်အခု diet ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Facebook live season မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေပေတို့အနေနဲ့မိကုန်းတွေအများကြီးမိထားလေးရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ကောင်းတော့ပြီးမိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာပထမဆုံးမိထားတော့သူကဟိုတန်ချရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားလေးတော်တော်များများရှိပါတယ်ဆရာအာသူကကလေးနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကလေးအသက်3နှစ်လောက်ရှိပြီတန်ဘလို့ချရမလဲအဲတန်ချရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအဲအသိပညာပို့တူတာလေးဝင်ပြပေးပါဦးခင်ဗျ တန်ချတာလွယ်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ဟိုကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဘာခွာဆရာမတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကလေးတွေကို6လတခါတန်ချဖို့မှာထားတာနော်နှစ်နှစ်ကျော်လို့ရှိရင်တန်ချစီကအတူတူပဲလေဆရာတို့ Urban Resolve 400 mg ဆိုစီးပြအောင်နှစ်နှစ်ကျော်တာနဲ့လူကြီးတဲ့ဒီစီးပဲခလေးတဲ့ဒီစီးပဲဘယ်အသက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးပဲကြိတ်လို့လည်းရတယ်ရေးဖြော်လို့လည်းရချိုအောင်လည်းထွင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်ဒါ6လတခါချလို့ရပါတယ် အဲ့ဒါဆို6လထက်စောပြီးတော့ချလို့ရလားခလေးကတုတ်ထိုးနေလို့ဆိုရပါတယ်နော်ဆရာတို့က6လတစ်ခါဆိုတာသူတည်တနာပေါ်မူတည်ပြီးပြောတာ6လတစ်ခါချတဲ့ကလေးနဲ့မချဘဲထားတဲ့ကလေးမှာ6လတစ်ခါချတဲ့ကလေးကဖွံ့ဖြိုးမှုပို့ပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတာဆရာတို့လုပ်ထားတဲ့သူတည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမှာမူတည်ပြီးပြောတာ6လမပြည့်သေးရင်မချဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကလေးတန်ကြနေတယ်တုတ်ထိုးနေဆိုရင်6လမကတစ်လပဲချပြီးချလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကတော့ဟို GCPD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးမေးပေးတွေရှိပါခင်ဗျအဲသူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပဲကလာအာပဲတွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ကလေပဲတွေနောက်ဟိုပါပေါ့တခြားစတော်ပဲတွေအဲ့လိုမျိုးပဲတွေနဲ့ကလေးကိုကျွေးလို့ရလားဒါမှမဟုတ်တခြားကျမ်းမာရေး GCPD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်ရရှောင်ရအချက်လေးတွေကိုလည်းမေးမြန်းထားလေးရှိပါတယ်ဆရာ GCPD ကမေးပါပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့လူမျိုးက GCPD ချုပ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော် GCPD ချွတ်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်မချွတ်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်ဆရာတို့ကချွတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတာပါတယ်ပေါ့ဆရာတို့ gene ထဲမှာရှိတယ်နော် oriental လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ပြော oriental ဆိုတာဆရာတို့ပါတယ်နော်တရုတ်လူမျိုးပါတယ်ကိုရီးယားပါတယ်ဂျပန်ပါတယ်ထိုင်းပါတယ်အဲ့လူမျိုးအုပ်စု oriental လို့ခေါ်တယ်အဲ့ oriental အုပ်စုပြီး G6 ပြီးချွတ်တဲ့တယ်ဘယ်လောက်ချွတ်တဲ့တယ်လဲဆိုယောက်ျားလေးနော်တရားမှာ10ယောက်လောက်ချွတ်တဲ့တယ်နော် main ကလေးဖြစ်နိုင်လားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်အများကြီးနေတယ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့ chance တကယ်အများကြီးနေတယ်သို့ဆိုယောက်ျားလေးကတော့နော်တရားမွေးလို့ရှိရင်10ယောက်လောက်ချုပ်တတ်တယ်ဆက်တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းရံရှံဝံလေးတွေကိုရှောင်ထားလို့ရှိရင်ခလေးအကောင်းပကတိပါပဲတခြားလူထက်ဘာမှပို့ပြီးတော့ထူးခြားခြားဆင်ခြင်ကြမလို့ပေါ့ဆရာတို့မွေးကင်းစာမှာ Jesus ပြီးပြီးစက်တယ်ချုပ်တက်လို့ရှိရင်မိခင်ကြီးစိတ်ပူတယ်ဆရာတို့မေးဆရာမိခင်ကြီးပြောတယ်မိခင်ဘက်ကမောင်းဒီအကိုကြီးမှာချုပ်တက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်မစစ်မိလို့မသိတာ မဆက်မိလို့မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးကလေးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးရှောင်ကြရှိတာရှောင်နေတယ်နော်ရှောင်ရမှာလည်းနော်သုံးမျိုးပဲရှိတယ်နော်စေဝါကောင်းနေမထားနဲ့တော့စေဝါစရင်နဲ့ဆရာတို့ပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ IC ဝါထဲမှာ pre စီဝါစီဝါလို့ခေါ်တဲ့ antibiotic စီကြည့်ပဲနော်ကိုယ့်အကူ over the counter ဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးတစ်ခုမှမပါမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်ကို Jesus PD ချိုးတည်တယ်ဆိုတာပြောထားဖို့ပဲလိုတယ်ဆရာဝန်က antibiotic ရှောင်ပေးတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီအုပ်စုကိုရှောင်ပြီးပြီးဖို့လိုတယ်ဒါစရင်နဲ့မှာမှတ်တော့နော်နောက်တစ်ခုကအသုံးဆောင်တမျိုးပဲရှိပါလေပယုတ်လုံးမှာနော်အဲ့တော့မွေးကစားတွေကခလေးအနည်းကိုပယုတ်လုံးနဲ့မထုတ်ရဘူးအဝိစားပြီးတော့မှပယုတ်လုံးနဲ့မထည့်ရဘူးနော်အဲ့ဒါရှောင်အောင်ပဲအဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာမိဘအများဆုံးမိတာအစားတော့အစားတော့ကလည်းဘဲပဲရှိတယ်ဘဲကလည်းတမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတောင်ကြီးပဲကြောနော်တောင်ကြီးပဲကြောတခြားပဲအားလုံးရနော် တောင်ကြီးပေးကြတော့မှ favor being စစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုတာရင်းခုန်နေကြသေးတယ်။ဘာလို့ဆို favor being ဆိုတာနောက်နိုင်ငံအခေါ်ပေါ့။ဆရာတို့နိုင်ငံကတောင်ကြီးပေးနဲ့ favor being နဲ့အမျိုးချင်းဆက်ဆက်တူလားမတူလားဆိုတော့တချို့လည်းတူတယ်ပြောတာပဲတချို့လည်းမတူဘူးပြောတာပဲဒါပေမဲ့ခလေးဆရာဝန်တယောက်နဲ့ဆရာတို့ experience ပေါ့။တောင်ကြီးပေးကြော်စားလို့နော် G6PD ရှိရဲ့ခလေးအသားဝါလာတာအသေးဒီအသားဖြူသွားတာအဲ့ဒါတွေဆရာတို့တွေ့ဘူးလေ။တွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောင်ထားတာပြီးခင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတောင်ကြီးပေးကြော်တော့မှ တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်းတာဘေးကင်းဆုံးပဲတခြားပဲဘာမှမဆိုင်နော်တခြားပဲတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဆရာကြောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ ready made လက်ဖက်အကျော်ဆုံးနော်ခဏခဏတွေ့ဘူးလေနော်တောင်ကြီးပဲရသူ့အတူအခွန်ပဲနေသိတယ် ready made လက်ဖက်အကျော်ဆုံးပဲထည့်လိုက်တဲ့ခါကျအခွန်မှာချုပ်ပြီးတော့ပဲမျိုးစုံရောထည့်တာအဲ့ဒါမသိတော့အဲ့ဒါစားပြီးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေ့ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတမျိုးပဲရှောင်းမှာတခြားပဲအလုံးတည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ဟောနောက်ထပ်အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးอ่ะပေါ့ခင်ဗျာဒီခုလို covid ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဆေးရုံဆေးကန်းတွေသွားဖို့အခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေနောက်နေရလဲရန်ကုန်လာဖို့လိုအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေရှိပါရဲ့ဆရာအဲ့ခါမှာသူတို့ဟို covid ကြောင့်သူတို့ထိုးနေကြကာကွယ်ဆေးတွေထိုးရမယ့်အချိန်မှာကြော်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးလေးကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းငင်းရထားပါရဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျနှစ်ခုပြောပြတယ်နော်နှစ်ခုပြောပြတယ်တခုကတော့နိုင်ငံတော် ထိုးပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိစ္စနော်နိုင်ငံကထိုးပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိစ္စကတော့ဆရာတို့ပြန်စနေပြီနော်ပြန်စနေပြီကိုနေမှာပဲနေဒီပြန်မှာနေဒီဘယ်ကစထိုးခဲ့ထိုးခဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားထိုးရကိုလက်ထဲမှာထိုးခဲ့တဲ့ကပြလိုက်ပါသွားဖို့ပဲလို့ပဲရန်ကုန်မှာစထိုးခဲ့တဲ့လူကနော်လေရောက်နေတဲ့နေရာဆေးမှာသွားပြပြီးတော့ထိုးလို့ရအဲ့ဒါပြဿနာမရှိနော်အဲ့တော့အခုစောစောရှေ့ပိုင်းမိကုန်းနေဖြေမှာဆရာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနော် အပြင်ကနေဖြည့်ဆက်ပြီးထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးကနောက်ပိုင်းမှာဆယ်တော့သိပ်မထိုးတော့ဘာလို့မထိုးတော့ဘူးလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဆေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံပြည့်စုံနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုပြည့်အောင်ထိုးလိုက်ရင်လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့စောစောကနိုင်ငံတော်ကိုယ်တိုင်ကရက်လိုက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိဘူးတယ်နော်နှစ်လသုံးလရက်လိုက်တယ်နော်ဘလို့မှဆရာတို့ထိုးပြီးလို့မနိုင်တော့ဘူးဆေးရုံတွေဝင်ပြီးနေလို့ဆိုပြီးရက်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကသိကြတာဥပမာအဖြစ်ငါးမျိုးဆက်ကကွယ်စီ2လ4လ6လထိုးတာနော်တချို့2လဆေးကိုမထိုးရသေးဘူးသက်6လပြည့်သွားတာရှိတယ် တချို့2လဆေးထိုးပြီးတော့4လဆေးမထိုးအောင်သက်6လဖြစ်သွားရှိအစပြန်စရမလားဆိုမိကွာနော်ကာကွယ်ဆေးရဲ့သဘောတရားကအစပြန်စကြရမလို့နော်2လဆေးကိုလွတ်ခဲ့ရင်6လဆေးကို4လဆေးကို6လကြာမှထိုးထားလေတစ်ချိန်ပဲတတ်မှတ်ပါပဲနော်4လအနေနဲ့ပဲတတ်မှတ်ပါပဲလိုတဲ့2ချိန်ပဲဖြည့်ထိုးပါအဲ့လိုတဲ့ဟာကိုလိုသလိုသာဖြည့်ထိုးပါနောက်ကျသွားတာဒီစောထုတ်လို့မရတဲ့စီးတာရှိပါတယ်နော်နောက်ကျထုတ်လို့မရတဲ့စီးမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာခု0.4ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကဟိုကလေးရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်ဆရာသူကတော့ကလေးတွေအမြင်အာရုံကဘယ်အချိန်မှပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်လဲဆရာတဲ့ဒီကလေးမျိုးလုံးဆွေးနေတာစောင်းနေတာပုံမှန်လားဆိုတာဘယ်အချိန်မှတိတိကျကျသိရသိနိုင်ပါတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းထားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကလေးတွေကမွေးကလေးရဲ့မျက်စိမြင်ပါတယ်နော်မွေးကလေးရဲ့မျက်စိမြင်တယ်မွေးကလေးကနားကြားပါတယ်နော်သို့သော်လိုက်မကြည့်ဘူးလိုက်မကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမြင်လားမမြင်လားမသိကြတာ တကယ်တော့နော်မျက်စိကအမြင်အာရုံကပုံမှန်ပါပါနော်သို့တော့မျက်စိကအရာဝတ္ထုကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်တာအဲဒီအရာဝတ္ထုကိုရှားသွားရင်လိုက်ပြီးကြည့်တာတော့အသက်2လနဲ့4လကြာတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့မျက်စိဆွေတာဆောင်းမှကျတော့တစ်မျိုးဖြစ်ပါမျက်စိဆွေတာဆောင်းမှကျတော့နော်တကယ်ကိုအမြဲဆောင်းနေတဲ့မျက်စိရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကလှုပ်တာကိုတစ်ဖက်ကချက်ချင်းလက်လိုက်လိုက်မှာရှိတယ်နော်တစ်ဖက်ကလှုပ်လှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်ကချက်ချင်းလိုက်မှာလို့ရှိရင်နော် conjugate eye movement ပေါ့ နော်ပြိုင်းမှုလှုပ်ရှားမှုပြိုင်းမှုလှုပ်ရှားမှုအားနေတာအဲ့ဒါက6လအထိကလေးတွေမှာတွေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီရွယ်ကလေးတွေဓာတ်ပုံရိုက်ထားရင်တချို့ကလေးတွေမျက်စိဆွေးနေတာသတိထားမိတယ်ကြီးတော့လည်းပြန်တည့်သွားတာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆွေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဒီကလေးမျက်စိဆွေးတယ်လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်လို့မရ conjugate eye movement မရသေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မို့အဲ့ဒီတွေမှာနော်ဆွေးနေုံနဲ့ဆရာတို့မျက်စိကိုဆွေးတယ်လို့မသတ်မှတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကတော့ဒီမေမေပေတို့အများဆုံး တော်တော်များများကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပါဆရာဒါကတော့ဟိုနှာခေါင်းသွေးရှင်တာပေါ့နော်ဟိုကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုရုပ်တရက်ကြီးနှာခေါင်းသွေးရှင်တာမျိုးလေးခဏခဏဖြစ်တတ်တာမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘယ်လိုမျိုးလေးဟိုရှောင်းရမလဲဘယ်လိုမျိုးလေးနှာခေါင်းသွေးရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာလေးအကြံဉာဏ်လေးပေးပါဦးခင်ဗျာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အမေကိုရီးယားကမကြည့်ဘူးလို့ပြောတာနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေကကိုရီးယားကကြည့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းသွေးရှင်ရင်သွေးကင်ဆာနော်။ လက်တွေ့ဘဝမှာတော့နှကောင်းသွေးရှန်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆရာတို့လည်းငငယ်တုန်းကရှန်ခဲ့ကြတာနော်ဟိုအဲ့ရနိုးလာလို့ရှိရင်အမေပြောတာပဲခေါင်းတစ်ခုလုံးသွေးတွေရွှဲအဲ့လိုမျိုးတွေခရမ်းမှတွေ့တာအဲ့ဒါ local cause ဆိုခေါ်တယ်နော် local cause ဆိုတာသွေးယောဂဖြစ်တာမဟုတ်သွေးကျဲတာမဟုတ်သွေးခဲတာအားနေတာမဟုတ်နှာခေါင်းနိုင်ရပါနော်ခလေးရနှာခေါင်းနိုင်ရတဘာဝအဖြစ်မျိုးလူကြီးတက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှာခေါင်းနှိုက်တတ်တဲ့ကလေးဆိုလို့ဆိုတယ်နှာခေါင်းနှိုက်တတ်တဲ့ကလေးဆိုရင်နှာခေါင်းနိုင်ရမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးကိုသွားသွားကုတ်ပြီးပြမကြခဏသွေးယူတတ်တယ် အေးလာလို့ရှိရင်လည်းနှာခေါင်းနိုင်လေးရဲ့6 dm သွေးကြောလေးကြီးပေါက်ပြီးတော့ယူတတ်တယ်ပူလာလို့ရှိရင်လည်းသွေးကြောလေးကြီးကျယ်ပြီးပေါက်ပြီးတော့ယူတတ်တယ်ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ယူရိုင်းကြောက်ဆရာမလို့ဘူးနော်အထူးဖြင့်အာအကြိုင်းနေမှာတခါအကြိုင်းနေမှာတခါဖြစ်နေတော့နှစ်ချီနေပြီဆိုခရီးကဘယ်လိုမှသွေးရောဂါမဖြစ်နိုင်နော်ဒီကလေးဒီ global cause ပဲဖြစ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့နှာခေါင်းလက်နဲ့မနိုင်ဘူးပေါ့မနိုင်အောင်တနိုင်လောက်ချောမော့ထားပေါ့နော်သို့တော့ထွက်ထွက်ချင်းကြတော့မလုပ်ရမှာဆို pressure ပေးပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါပဲနှာခေါင်းကို နော်နှာခေါင်းပိတ်တယ်လက်မနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ကင်ထားလိုက်ပါကလေးကမကင်လူကြီးကကင်ပြီးပေါ့နော်2မိနစ်ကနေ5မိနစ်တွင်ပါဇက်ဟာအသက်ရှူထားလိုက်ရင်တိတ်တာနော်လောက်တာရေခဲကြီးကတ်ကြတာများရေခဲကတ်ရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးထဲမှာတိတ်နော်တချို့ဂွန်းဆိုတယ်ဂွန်းဆိုတော့ဂွန်းနဲ့သွေးနဲ့ရောပြီးခဲနေပါဆွဲထုတ်တော့သွေးရပြန်ထိုက်အောင်သိမထူဘူးဒါလေးလောက်တာနော်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုရှေ့ကိုနည်းနည်းငုပ်ထားနော်နောက်ကိုသွေးစီးမကြဘူးရှေ့နည်းနည်းငုပ်ရတော့ဖြစ်တော့နှာခေါင်းသွေးရှင်မော့လိုက်ကြနော်မော့တာအသိအကျိုးမရှိဘူးငုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီပြစ်တာ အကျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်ကြီးလာရင်73မိနစ်ကြာရင်လည်းလိုနည်းတော့မှာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော် Zfan မြန်မာ Facebook page မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Ning Si Phu ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟောသူကတော့သူ့ရဲ့ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သွေးတစ်ခုခုဆက်လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဟောသွေးဖြူဦးများနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဖြေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစိုးရိမ်ရလားဆိုပြီးတော့ဟောတခြားပိုင်းများဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့မေးထားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ ဓာတ်ခွဲခန့်အဖြေတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဓာတ်ခွဲခန့်အဖြေထဲမှာပြောထားတာတခုတည်းနဲ့တော့ဘယ်တော့မှကောက်ချက်မချရနော်ဘယ်လိုအချိန်မှစစ်တာလဲနော်ခလေးရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာလဲပေါ့မှာဒီကြတော့သွေးကိုဘယ်သူမှကောက်ကိုသွားမစစ်ဆရာဝန်စက်ခိုင်းလို့စစ်တာနော်ဆရာဝန်စက်ခိုင်းလို့စစ်တာပြီးတော့ဆရာထိုင်တဲ့ဈေးကနေမှဆိုတစိတုံးကြီးနေထုထားတာနော်သွေးဖြည့်ပြန်တဲ့ပြတ်သက်ရေးပြတ်တာတော့ဆရာဝန်နဲ့သာဆွေးနွေးပါလို့ဆိုတက်ခွက်ကန်သွားပြီးဒါဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတက်ခွက်ကန်လို့သွေးဖြည့်ဘူးရတဲ့များတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တော့တာ ဖျားနေတဲ့အချိန်များနေမှာပေါ့နော်နောက်ပုံမှန်လည်းနည်းနည်းများတတ်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမသိထားဘဲနဲ့ပေးထားတဲ့ normal range ရှင်နောက်မှာရှိတယ်အဲ့ normal range ကိုကျော်နေအနည်းများတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သွေးပြူများတယ်လို့သွေးနေများတယ်လို့ရှောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့နော်မလိုအပ်ဖက်နဲ့မိဘတွေအစိုးရတော်တရားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးဖြူများတိုင်းလည်းသွေးခင်စာမဟုတ်ပါဘူးသွေးဖြူများတဲ့ condition အများကြီးရှိပါတယ် normal များနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုစမ်းသပ်ထားတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဒါဆွေးနွေးပါအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူး နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနောက်မေကွန်နေမှာတော့ဒီကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းပေါ့နော်ခုနဆရာကြီးကမတက်အဲရှောက်တဲ့လမ်းရှောက်တဲ့အပိုင်းတွေပါနေမှာဟိုဆရာကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပြီးပါပြီဟိုအခုမေးတဲ့မေကွန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကားပြောနောက်ကျတာပေါ့နော်ကလေးစကားပြောတာဘယ်ရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတေချာပြောပြီးလေအဲစကားပြောတဲ့အပိုင်းရာလေးကိုလည်းမေးထားလေးရှိပါခင်ဗျဆရာကြီးဖြေကြားပေးပါဦးခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတော်တော်စိတ်ပူကြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆို autism လို့ပါလို့လူတွေကတိလာကြတာပေါ့နော် ဆရာပြန်လာကစားဆရာ autism အကြောင်းကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ autism တော့ဘဝကြီးမှာရှိလို့လားလို့တော့မေးခါနော်တကယ်တော့ autism ဆိုတာအင်မတန်အဖြစ်များတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးမှာလည်းရှိပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ autism အများကြီးဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိလာကြတဲ့အခါကျတော့တခါပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်စကားမပြောတိုင်း autism လို့ထင်ကြတာပေါ့အဲ့လိုကြတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ခလေးကပုံမှန်အဖြစ်တစ်နှစ်မှာဖေဖေမေမေစခေါ်တယ်နှစ်နှစ်မှာသုံးလုံးတွဲပြောတတ်တယ်သုံးနှစ်ဆိုရင်တော့နော်စကလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတတ်တယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုပြောပေမဲ့မပြောတဲ့ခလေးလည်းရှိရပါပဲ မပြောတိုင်းတော့လည်းယောဂမဟုတ်เนาะဒါပေမဲ့စောစောတူ social contact လုပ်ဖို့เนาะ failure ရเนาะမျက်လုံးချင်းဆိုင်မကြည့်ဘူးအများနဲ့မဆော့ဘူးမျက်နှာလွယ်လွယ်သွားတယ်ဖဲ့ရင်တွန်းဖယ်သွားတယ်တယောက်တည်းပဲနေတယ်ဘာမှမသိတဲ့စကားတွေပြောတယ်စကားလုံးတစ်လုံးကထပ်ထပ်တလဲလဲပြောတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပါတွေးနေရင်တော့ barrier မဆိုဆရာဝန်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါ autism ဖြစ်နိုင်ပါလေเนาะစကားပြောနောက်ကြောင်တစ်ခုတည်းတော့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အပြင်တော့ဆရာတို့နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်လောက်မှစကားမပြောသေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုအကြအရင်စစ်ဆေးတာတို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကွန်မြူမှုစစ်ဆေးတာတို့လုပ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ live season ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးတစ်ခုလည်းမေးမြန်းချင်ပါတယ်ဆရာအဲဒီကတော့ email ဆိုတဲ့ account နေမေးထားပါတယ်သူကတော့သူ့ရဲ့ကလေးက1သွားတဲ့ခါမှာ1စိမ့်နေသွားနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဆရာအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆရာအကြံဉာဏ်လေးလည်းပေးပါအောင်ဆရာ color တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးလို့ပဲဖြစ်ရမှာနော် color ကဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲခလေးအသက်အရွယ်နဲ့လည်း light တွေပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဒီအသက်အရွယ်မှာဟို color အမျိုးမျိုးပြောင်းတတ်တဲ့ခလေးလည်းရှိတယ်သူပင်ငယ်ငယ်လေးပေါ့နော်6လကလေးမှာ color မျိုးမျိုးပြောင်းတတ်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားသောယောဂလက္ခဏာပါလိမ့်ရှိတယ်အခုကဝန်စိမ့်နဲ့ပြလိုက်တဲ့ယောဂပဲဆိုပြီးတော့ယူဆကြတယ်အဲ့တော့ color တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးတခြားသောယောဂလက္ခဏာရှိမရှိရခလေးအသက်အရွယ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဒီပြောပဲစဉ်းစားမှာပါလို့ပဲဖြစ်ရမှာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုနေကုန်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာအာဆရာအနေနဲ့ရောဒီကိုဗစ်ကာလအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးကျန်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်လေးတွေမေမေဖေဖေတို့ကိုဘယ်လိုများအကြံပေးသတိပေးဖို့ရှိပါသလဲဆရာအများကြီးပေါ့အရင်တော့လေဆရာတို့ကဆရာဝန်ပြပါဖြေတာများတာပေါ့အခုကျတော့ဆရာဝန်ပြဖို့တွေလည်းအခက်အခဲတွေကရှိနေတာကြတော့နော်ဘာပဲပြောမလို့စာဖတ်ပါလို့ဖြေရမလို့ဖြစ်နော်ဆရာတို့ပြန်လာကစားတော့ ခလေးဆရာဝန်တွေကနေခလေးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေရေးတာသိမရှိနော်ဆရာမှတ်မိတော့ဆိုတော့ဆရာရှိမှဆရာယူသိအောင်ရှိတယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့ဆရာရေးတယ်ပေါ့နော်အခုတော့အများကြီးရေးနေကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတယ်ဘယ်သူမှမဖတ်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်ချင်းချင်းမှပေးတာနော်အချင်းချင်းပဲနေကလေးတော့ပါစီတက်တယ်အခုတော့ပို့ဆိုးတယ် Facebook ပေါ်တော့ Facebook မှာ group လေးဖွဲ့ထားတယ်နော်အဲမဲ့ဆရာဝန်လာဝင်အောင်သူတို့က reject လုပ်လိုက်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာဝန်တင်းရတယ်ပြောချင်သေးတာ ဟိုဆရာဝန်ကသဘောကောင်းတယ်လို့ဒီဆရာဝန်ကသိဟုတ်တယ်လို့ကလည်းပြောချင်နေတာအဲကလေးမတွေစုပြီး group ဖွဲ့ထားတယ်ငါကလေးချောင်းဆိုးတော့ဗာစီးတိုက်တယ်နေကလေးတိုက်ကြည့်ပါလားဆိုအဲ့ဒီမှာနေအကြံပေးနေကြတာနော်ဆရာကဖြစ်တိုင်းစေုံစီကံပြရမှာမပြောပါဘူးဖြစ်တိုင်းစေုံစီကံပြဖို့အခုလိုချိန်မှာခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဆရာလည်းသိပါတယ်ဆရာတို့တော့မှခက်ခဲတွေကြားတွေကစွန့်စားပြီးတော့ပြန်ထိုင်နေရတာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့စာဖတ်ပါနော်ဆရာကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်20ကျော်ရှိတယ်နော်ခရီးကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတခြားဆရာကြီးလည်းထုတ်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ခရီးဆရာဝန်တွေလည်းထုတ်ထားတယ်အများကြီးရှိရှိတဲ့ခါကျတော့နော် မိဘဖြစ်ရင်တော့စာဖတ်တော့မယ်နော်မိဘဖြစ်ရင်တော့စာဖတ်တော်တော်များများအခုစိတ်ထဲမှာနော်စိတ်ပူစရာလို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့စာတွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်စိတ်ပူစရာမဟုတ်တော့ပဲပြည်လည်သွားပါလိမ့်မယ်နော်တော်တော်များများနောက်နော်စာအုပ်ကြော်ညာတော်တော်ဖြစ်မကြသိဘူးဆရာစာအုပ်တို့ထုတ်လိုက်သေးတယ်ရှေးဦးခရေသူနာသူနာပြုစုပြီးဆိုတော့နှကောင်းသွေးဆိုင်ရင်ဘာလို့မလဲ one shot ရင်ဘာလို့မလဲ try ရင်ဘာလို့မလဲအကုန်တစ်နဲ့သုံးလေးနဲ့ဆရာရေးထားနော်ကိုဗစ်ကာလကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးပေးလိုက်တာလားခုလေးနဲ့ထွက်တာနော်ကိုဗစ်ကာလကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးပေးလိုက်တာဆိုတော့ နှုတ်တော့ဒီရှည်ရှည်ရင်းနဲ့မဖတ်ချင်လေရှည်ရှည်ရင်းမဖတ်ချင်ဘူးဆိုတော့လှမ်းလိုက်ဟာဖျားတယ်ဗန်နာမှလည်းလှမ်းလိုက်နော်အာဒီလိုတို့တွေ့အဲအဲ့လိုဒီတော့နော်ဖတ်ကြပါဦးနော်နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ပတ်မေးနေတာလည်းပဲနော်စိုးရိမ်စရာမဟုတ်တာတွေကပို့ပြီးတော့အကြီးကျယ်ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲပြီးတော့အချင်းချင်းအကြံပေးလိုက်တော့မှနော်တလွဲစီတွေအောင်မင်းရင်လည်းဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာအနေနဲ့အကြံပေးပါဆိုရင်တော့အားလုံးကာမိသွားအောင်တခွန်မဲ့အကြံပေးရမှာစဖတ်ကြပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာပြောရမှာပါခုလို Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ information မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လေးဝေခွဲလို့မရဘူးဆရာတို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့တကယ်ဟိုတိကျတဲ့အဖြေလေးကိုဟိုဖတ်ထားမှသာအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ fam ကိုခုလိုအချိန်ပေးရပြပြစောစောဖိချပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒီ live အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မမေဖေဖေတွေအကုန်လုံးလည်းမမေသိချင်တဲ့ မိကုန်းတွေမိမိသိချင်တဲ့အဖြေတွေကိုရရှိခဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျအာဒီအချိန်ကိုငှက်ညာတော့အပြင်ကျွန်တော်မိကုန်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်မမေးပေးနိုင်ရလေတောင်းပန်ပါတယ်အာနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးလည်းထပ်လာမှာပါအာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market ဆိုတဲ့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခုလိုမျိုးကလေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအမြဲတမ်းအစဉ်တစ်ဆက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲ order စကားလေးအကျမ်းမာရေး poster စကားလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ တော့ကျွန်တော်ဒီ season လေးကတော့ဒီ Glade Australia နိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဲ Glade ချစ်တဲ့ Fighter K Glade RZ နဲ့မညာကောင်းမှုထူချုံဖို့ Mega 3 Tree ပဲ RZ တော့ကနေပြီးတော့ကုညီတက်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာယီကိုဟောပေါ့ Glade 2ကိုပေါ့မခါကြီးဇာယီဦးရဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ live season လေးကိုဒီမှာပဲရလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဇာယီ connect ပါခင်ဗျ bye bye CFAM, caring for well-being.